Akka akkam jirtanii kabajamtootaa fi jaalatamtoota chaayinaalaa ayyaantuu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakkuma jirtanitti sinaa qaqqabu siniin jechuun jaaladhaa egaa kaa haadhallee deebi'ee dhufeetoo jira. Egaa kaa keessummaa koo kutaa lammaffaa muraddiin orootuu qabadheetoo kutaa lammaffaadhaan deebi'eetoo jiraa Egaa kaa akkuma kutaa tokkoffaa irratti argitan ilmi namaa waacee kan keessa darbee jireenya isaa dhugaa rabbiin gargaaree guyyaa kanaan eegee jechuun jaaladhaa gaban maanii viidiyoo kana erga dhaggeeffattan iyyuu kan erga ilaaltaniin booda yaada keessan koomentii jalatti barreessaa fi isiniin jechuun jaaladhaa warri chaayinaadha ayyaantu asallati haarawa taatanii sabiskiraayibii godhummaatii keenya ta'a warri haga har'aa muummaatii godhaatanii na hordofaartan guddaa isaa galatooma laayikii fi sheeriin keessaan na biraa hin naafin jechuun jaaladhaa akkasuma yaada gaarii obboleessa kanaa akka barreessan abdiin qaba egaa kaa. Eh, maal jedha obboleessi kun bu'aa ca'ee danuu keessa darbee biyya keessa dhalatee guddate keessaa ka'ee haga suuda araabiyaa galee har'aa jireenya har'aa jireenya gaarii dhamdhamatu kanatti maal keessa darbeeti mucaan kun kan as ga'e kan jedhu bal'inaan kutaa lammaffaa irratti qabatee dhufeetoo jira. Egaa kan walumaan ilaallamee maal fakkaata jireenya maalii keessa darbeetti guyyaa har'aa kan egaa kan eh, ilma namaatii tokkoon milkaa tokko hin milkaa'u. isaa garuu milkaa'ee jira obboleewwan danuullee dhabu mee walumaan ilaalla waan laphee namaallee nama cabsullee ta'u muudannoon isaa jireenya bu'aa ce'ee ilma namaa maal fakkaata kan jedhu as keessatti ilaalla egaa kara bu'aa bayii jireenya muuraddiin oorotuu bittan isin dabarsaa oorotuu yaamicha koo kabajjee guyyaa lammataatiif kara miidiyaa chaayinaa laayyaan tosallaatti dhufuu keetiif guddaa isaa galatoomis siin jedha egaa kaa hordoftoota kootiif yaada kee qoodi finistiin jedha galatu. E Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Kabajamtootaa fi jaallattoota chaanala ayyaanta salaayyat argamtan hundi keessanuu akkam nagaa fayyaa qabdan isiniin jaa bakkuma jirtanitti isin hundaa'u inshaallah salaamtaan tiyya sanaa geessinu isiniin jaa. Egaa har'aan tana waa'ee kutaa lammaffaa waa'ee adeemsa karaa kana bu'aa bayii karaa kana adeemsa jiruu fi jireenyaatirraa kanneen haasaa akkuma kutaa amma dura dabre akkuma isin haasaa turtanis akkuma amma dura haasuuf illee yaale inshaallah arraan tana sanirraa kanneen ta duraaniitii wajjin mata duree tuttuqirraay waliin ka haasee waliin ka xumurru ta'a yoo rabbiin nu laaffise akkasuma gaa haalli biyya namaa haalaan ulfaata alhamdulillah garuu amma akka keessa jirru haala bareedaadha amma haala bareedaa keessa jiraan isiniin ja'a. garuu ammoo ati akka itti biyya namaa kana deeman akka itti biyya namaa kan dhufan namni hundinuu bu'aa bahii keessa dabreetama dhufe keessaafuu taariba miilaa jechuun taariba akka malee cimaatii taariba akka malee hammaatu namoonni hundinuu kana ni beekan jeetumaan yaada waan akka malee bakka garaa nama nyaatu isiniin ja'a maaliif jennaan namoonni keenya waan akkanaa tana keessa fa'aa dhufnaan isiniin ja'a. Namni hundinuu hawaa taaribaa kanarraa hin beekne jiru Isoo garuu nuti as keessaa illee nama kanarrallee cinqamee dhufee taaribni miillaa jechuun taariba kanarra hamaati. Akkuma daawwattoonni keenya argaa jiran kana. Inshaallah viidiyoo tana yoo rabbiyee tokko irratti hin tana noormaal qaba. gaaf isin daawwachiisu ta'a. Tanumaafuu sagalee beekaatiin irraa qannasee. Egaa akkuma harkaa jirtan kanaaf haalli jireenyaa maqaa akkana fakkaatan hin jaa akkasitti wallaahi bu'aa ba'ii meeqa keessa dabaree dhumne egaa duroggaa kanuu cororraa kaanee eessa dhufnee mm, harar dhufnee hararraatti gallakkifnee wacaale dhufnee wacaalerraatti gallakkifnee wacaalee shaallagaan san dhiida na fakkaata akka malee roobni tokko ala nu roobe akka malee ala bakka isaan turree jechuudha achi bakka isaan torban akkuma kana turree anjoollee nama jahaniin deema dhalaan gandarraa qabadhee deemee dubartii nama jahaniin deema nama jahan san akkasittiin ah, ijoolleen miyyoon takka shaallaa haran nu buqqa'aa haramte. Iyyoosaan ijoollee baddeessaatii anaaffitee karaadha. karaa nama ga'aa karamte siini eh, Suuraa miyyoo saniitillee kan hin qabu ta'a. Amma miyyoon san akkasitti karaa kanatti nama ga'aa karamte. Inshaallah rabbi rahmata haa godhuufi namni hundinuu chumaaf ta'a waan ta'eef. Mm, Ammaaf isin garsiisuu hin dandeenye garuu jawwaraan irra waraab jiru kana keessaa hin qabaa. akkasitti miyyoo sangaa haala gaariidhaan awwaalannee shaallatti dhufnameehi akkasitti wanni ture ah, maal jettaneen somaalee ture eh, somaalee irraan kara lasaan hoggafaamne akkuma amaduu isin hime lasaanota akkasitti xiqqisha turre achirraa makiinaan dhufee makiinaan akkasin nama dhibbaa fi jaatama deemu jiru nuun garagalchee jechuudha. nama dhibbaa jaataman deemu keessaa namnicha hafee jechuudha namni guutuun dhuma isaa dhumanii ana mataan jabichaan fi ijoolleen ana oofuu oh, fi namoonni tokko tokko hafee namoonni ja'an tokko ni du'anii ja'an tokko ni miidhamanii. namoonni akkasii ja'an tokko ni du'anii walqinni tokko ni du'ee walqinni tokko ni miidamee kaan kaan marrimaanii faca'ee kaan miilaa citee makiinaa guddaa siin garagalu laaga adoo marshii meeqarra deemu jiru maal gaafatta gaatee isaa makiinaan guddaa efesaar kana efesaar ni beeytan jeetii yaada. Eh, akkasitti makiinaan kun kan nuun garagalee tahaa akkasitti dhumnee baqa nu rabbiin achi keessaa nu baase ijoollee dhalaa taniin dubartii taniin oofu jiruu fi ijoolleen dhiiraa illee rabbiin haa baate dhiiraa tokko mataan isaa dho'ee eh, mucaa isaaniillee xiqqishoon dho'ee ni dabalannee miyyoon isaaniillee tana moggaatu isaaniillee asirra dhaamte akkuma dhahame garuu alhamdulillah homaan taane akka nama kaaniitiin nuti wayyaadha. akkasitti rabbiin asiin nu ga'een ja'a akkasitti bishaan baanee bosoosota qusha turree bosoosirraan bishaan baanee yeroo bishaan baanu bishaan irraa algaar kana keessattis bu'aa bu'ii meeqa dabarsinee jechuu dhibdee jira garaa kaasaa tokko jira namoonni hedduun nama guddaa dhumaniiru kaaba keessatti ijoollonni kanneen ani fitiin kanneen ani achi baradhee hojiin ijoollonni hedduun dudu'anii ijoollonni hedduun dhumanii achitti ijoollonni hedduun dhibdeedhaaf saaxilamaa turanii achi dhumaa turanii. akkasitti miyyoon hanfii sanillee achitti akaramte garaan qabee miyyoo sanirraa hedduutu akka hafuu dadhabee ijoolleen of jirulleen harka dhukkubsattee arbii keessatti ijoolleen harka biyya nan jee bu'aa ture. alhamdulillah garuu rabbiin na gargaareetiin akkasitti ijoollee san hunda iftiroo ol ergee takka wajjin dhufnee unaa doloo fidee akkas ijoolleen san alhamdulillah hundinuu takkitti nama gogaa akramte malee akka gaariin isii akkasitti owwaallannee kafnannee gandaaf suuraa ergee haala gaariidhaan taazi'aa teenyee du'aa'ii goonee fi akkasitti adda kaane akkasi karaa kanas gaa akkasitti bu'aa bahii meeqa keessa dabarre amna karaa kanaa namni hin beene jiru waan akkasii sanfaa keessa dabarree karaa kana geenye haalaan haalaan haalaan waan akka biyaachisaati wantoonni tokko tokko qayyaman keessa nu qonnamillee jira. an afaan kanneen hin beekne ta'a ijoolleen hojii deemu hin beeku namaan hin deema sanuu akka dallaalaatti nama ijoollee gaa gandaraan yara hidhattee na yalaa tun gaa akkaan godhuun qabu akkasitti ijoolleen tun wajjin na yaane suutiin bareeddu nu jeniif jira dallaalli nu sobeetu baase akkasitti ijoollee tan akkasi fiqqabeetiin ijoollee gandii amaanaan akkannate akkasitti gaa yeroo bishaan kan as baanu bishaan kana asitti haala yamaniin baqaa haalaan hedduu takka anillee bakka hedduu takka nagaaganii hedduu takka nallee sababa sanii ijoolleen alhamdulillah ijoollee san guutuu hedduutu akkaan galatoomfatu barbaada isin hundi warra sagalee jedha geessan wallaahi akka muraa xooroo waanitti hedduutu akkaan isin barbaadanii isin nama akka dubaraa sanii akkasitti rasaasanuu rasaasa na jala dhooytu na gubbaa hmm. dhooytu goonkuma isa biraa yaanu inni ijoolleen irra diddee ijoollee kamiin oofaa ijoollee gandaati. Walaa ijoollee san hedduutu akka galatan irraa Inshaa Allah gaa galchuu galchee Eh, akkasi ijoolleen sanarra cittitee jechuu inarraa bahu diddee huccuu irra ciranii dubartii huccuu irra tarsaasanii qullaa naa wajjin dhufanii anis paantii eh, qunxaa bichaan firraa qaba. Qunxaa kana bichaadhaan akkasitti eh, yaman kana keessa sadaqaa kadhachaa sadaqaa kadhachaa tumamaa jechuudha akka malee tumamaa. dallaalan beenu lakkoomsa dallaalaa bishaan keessa nu ilaabatee uffanna keenya guutuun bishaan baharaa keessa xarraanfannee baharaa keessatti doonii wal qixannu dhaabanii bishaan asin nama liqimsu kunaa. namoonni hedduun qabshaan daakuu hin beeknee fi daakuu beekaniif akkasii wal gargaarree wal baafnee kophee takka malee uffata kofoo qunxuu ofirraa qabnu malee bahara kana gaa yeroo seentu bahara kun sirigaa sa'a 24 baharra teessa waan ta'eef gaa yeroo doonii horte namni guyyaa lama ni jira sa'a 24 taa'us ni jira nuti akka keenyatti sa'a 24 galgala horre guyyaa galgala yeroo mm, Sa'a 24 waan ta'eef namoonni hedduun kadooniin irraan baddullee ni jiru illee nu akkasitti jechuudha bahara keessatti adoo bishaan achiin baasin uummanni uummataan bishaan asin nu bu'u gara nu galchanii namoonni kadaakki danda'u jira kadaakki hin jira ijoollonni bishaan san keessatti dhumanii jira akkasii ijoollee namoonni akka beekaniin namoota lallaafee akka bishaan kana baasanii waa'ee dhabne deemnee akkasitti gaa bishaan kana keessaan kan baanu ta'ee. bishaan kana keessaa baanee eegas baane booda yamneedha walqunnamnee ammas lola biraati ammasiinis eh, raqama qabnu miti lakkoomsa afaan arbaa kan beeynu miti eh, haa jechuun beeynu ee jechuun takka irraan beeynu afaan oromoo bichaa dubbatu dandeenya namni afaan oromoo afaan arabaa keessa hin jiru waan ta'eef haalaan haala hedduu achisaa tokko haalaan akkasitti haala akka biyaachisaa keessa akkasitti as dabarree eegas dabarree boodas karaa asuma keessa namnummaan Oromootillee kan yadu yaadu jira. Akkanatti nama Oromoo tokko harkadee tonkara deemu jiru. Rukaamninas kiyyaa rukaaba abaluu abaluu deemu jira. Amaana abaluu akkasittiin deemu jira Akkasitti micaan ati firraa ammoo goruu ijoollee ati if ammoo goruu ijoollee ni furadhaa naan jee laa ijoolleen fudhatini karaa hanga danda'amtee wajjin deemnaan lakki wanti ta'u eegata kortitti ijoolleen lafa naan jee. amma akka an ta'uu dhabee gaara kaddeetiin jira namallee suutii dhaaf turan qabu hayyee jeenitu rabbumaan akka godhina godha hayyee tuman rakka biraa waan dhabu jira doon tokko nu gaafatanii ee ni hin amma yeroo san micaan na xaare warri rukaab warri karaa warri sanaa yatan makiinaa tana koraa nu jee yaane achi booda rukaaba gaa rabbiin gaa bu'aa bahii meeqa keessa dabarree gaa yamanii aduu akkasitti nu cafeetu aduu akkasitti oromoodhaa wajjin mushaakala waliin godhaanu akkasitti dhufnee kan bahara dabarre ta'a. akkasitti namoonni nu keessa dudu'anis dudu'anii kaanis awwaallannee eega bahara dabarre jechuudha eega bahara achi namni dhume bahara asi namni nurraan duune. akkasitti baanee eh, algaarsan geenye algaarsan akkasitti miyyoo duutisan awwaallanne taa awwaallanne qabrii isii bakka harkee hafannee waa hunda godhee gandaaf ergee dhiisisee jechuun gandaaf ergee ijoollota kaaniif dura ergee achi booda ijoollota kaan nama tokko lama sadii fudhadhe kanneen suutii tana lufe taa karaa suutii kunis gaa yoo waan irraa waan guddaadha silaa namaa wajjin marii goone desna jaa ture. Akkasanii egaa uumaa yaada duraanis ni kaasee har'a eegaan biitan dhufe kun hoggaa sadaffaa keessaan jira koronaa keessaan dhufe. Alhamdulillahi rabbi laalamiin garuu as geenyee jirra waa inshaallahi waan akkanaa sana faadha mudannoo na mudannoon karaa kanaa mudannoo akka malee hamtuuti akkasuma garuu biyya namaa kana keessallee jiraatonni ulfaattii garuu biyya namaa garuu immoo kan hunda keessa maaltu si baasee maaltu si kan jiru garuu namni hin ba'u. roorrumaatu dirqamsiisee isa biyyarraa baasa namni jaalatee goonkuma biyyarraa bahe hin jiru saba namni kun jaalateef biyya bahe jettanii hin yaadinaa xiqqishumallee sammuu teessan keessatti nama hunda dirqamumaa jireenyaatitu dirqamsiisee roorroo siyaasaa roorroo diinagdee kana kana roorrefama dhaabbaa maatii fi bultii fi kanumaaf baasa waa hundaaf oromoo kan biyyarraa na baase. rooruma siyaasaatiin hin biyya beeyanii an bakka namoonni hedduun waa'ee kanarratti na shakkisiisanii bakka lubbuutti jira wanni ibsu daadheetumaan biyya deeme. Akkasitti waa hundarra geenye gaa'ii lubbuu teetaan dheessitee taa'anii garuu ammoo biyyarraa lubbuu tee baasuuf fiidee karaa kanattis lubbuu fi balleessuunis numa jira. Garuu akkanaan seenee namni hundi waa hunda gubattu malee balaa ibiddaan gartuu akkasani gaahii inshaallah gaabama kana tanaan isinii qooda jeetti namoonni hundinuu kan na daawwachaa jirtan kun hundi keessanuu wantiin isinii dhaamu keessaa garuu akka fedhillee ta'u hammaatullee toltullee akkuma kan abbaa keenya eh, kan keenya fuudhe nuuf abbaa dhayanitti balaa fi ruggee gajjanii dabarsan akkuma jansanitti inshaallah waa hundaafuu haala yeroodhaan ni dabra waan taateef hayyoota gurguddaa qabna waan taateef eh, karaa hayyoonni deemnee keenyaa wajjin biyya teenya tasa galbeeffatu qabna malee biyyarraa baqatuu hin qabnu amma booda balaan biyyarraa baqatuudhaan irraa dhaabbatuu qabaan isin jaha. Akkasani egaa inshaallahi wanti isinii dhaamu wanti isinii dhaamu hanganumaa wanti biraa taniin isinii ittiin guddisu har'aaf inshaallaa asumarra yoo bareedana fakkaata sheer gochuudhaan moggaa dhaabbadhaadhaan isiniin ja'a waan chaanela muraa xooroo waan jettinaan ni harkattanii insha Allah waa'ee haala fiidiyoo barumsaa waa'ee haala jiruuf fi jireenyaa waa'ee haala adeemsa diinagdee waa hunda waan deemaa jiru irraa kan mari'annu ta'a yeroo hunda chaanela kiyya irratti irratti kiyya doon ta'een kan hawaasa daawwatuuti. nuti inshaallaa waan qabnurraa waan dandeetii waan takka takka gabbaasuu fi waan takka takka dabarsuufidha kiyya yoo isinatti toltu taate sheer godhaadha namoota hunda biraan Viidiyoon kiyya kuyyoo sana taate koomantii nu barreessadha. koomantii nu jajjabeessaan isiniin jaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.